Сидишь? Ну пойдем домой, пойдем, пойдем. У нас уже просто такое видео было, ну попробуем еще раз. Да, привет. Заходи скорее домой, пойдем. Милый. Пойдем домой. Булочка. Two hours later. Пойдем. Пойдем через дверь. Я тебе дверь открыла. Пошли. Пойдем. Не пойдешь? Ну ладно, сиди, пой песню тогда. Давай, пока.